この錆びた態度に雲の穴はする失ってゆく態度に塞がった色に使い捨てた態度のような思考が 間違いを拾って大事にしまった奪い去ってこうなった妖怪の結晶は膨らんではらんで戻れない感感境感覚関係感ジュースこのままで永遠の謳したいなこぼした苦くて甘いああいいよ今更に拭い去れない セットに隠した恋を書き始めて輝い目るし開廃しを書いたんだブレスデイブルーシートまとってなった 大切な二文字を全部に捨てて少女の背中に天候アイボリーもう逃げるしかないよねワンルーマーバイトでこの傘にはおかげ夢に押していくマイトリー鳴り出した固定電話連発するインターホンこれからは二人きり遠い 期待失って失ってきらめてしまったガラスの瓶や花火のように間違って間違って間違ってしまった過去も未来でさえも見違って見違って見違ってしまった巡回者のラ せんか